Yeah. É. fait du bien aux gens, en retour, que ça lui faire du mal. Mais malgré ça, il est toujours devant. Ouais, c'est le grand Al-Mustafa. C'est lui la tête depuis ma carrière qui m'a soutenu jusqu'aujourd'hui. Ouais, je ne suis pas son nom pour rien. Ça, c'est un bravo Voilà pourquoi on se conseille dédié, Dieu au grand Al. Ṣéwọ́ kọ́jú, wọ́n lè ṣe bájì ẹ̀ amílé. Ṣé tó túbọ̀ máa kúlé ṣètè ní ìṣòro wa? Tọ́sí yá ewé, ṣẹ́yẹ ní sọ́ọ̀kì. Lẹ́tọ̀ tí yẹ àlèrè, lẹ́tọ̀ tó bá lè sọ̀rọ̀ àlùfáà yé lè. Sebashi et son mariage. Et quand tu vas mal, tu ne sais pas que tu moi. Quand tu es heureux, tes ennemis sont tristes. Mais quand tu es malheureux, même ton copain ne s'en va. Alpha ta part, et Dieu la à Je sais pourquoi je chante ton nom. Dans la vie, dans quelqu'un doutera en retour pour être connaissant, Ce qui me change de le Dieu père, il vit sa vie à l'aise. Si veux rouler en voiture, roule en voiture. Aujourd'hui, il est en moto avec les deux vraiment, tu vas me chailler. Quelqu'un qui a l'argent, c'est comme ça, il vit. C'est tes louanges. Et al Papa, je vais toujours chanter ton nom. Et al papa tu n'as jamais, ta mère, tu les as Et voilà mon papa. Et... Je Mais quand on dit al Mais ces sont là aujourd'hui. Ça me fait plaisir, voilà pourquoi je suis enjaillé. On dit comment commandant guéri oh? on m'a parlé beaucoup de lui. On me dit comment commandant guéri eh? on m'a beaucoup parlé de lui. Oh. Aujourd'hui, je vais le voir, et eh bien je t'ai jamais vu. Yeleo, eh. yele yéléo, yele oh je m'envoie de Dieu à tous ceux qui ont été poignardés dans le dos. Car nous n'avons pas d'amis. Nous avons seulement des moments d'amitié. Voilà, Oh, excusez-moi, moi je travaille pas dans le bureau. Pardonnez, excusez-moi, je ne sais même pas attraper bao. Je suis pas un cultivateur, mon seul métier. J'ai dit c'est la chanson, alors mon jeton, je vais fourrer dans ma poche on ne sait pas si elle est Satan to my mind, to the world. Party at the moon, presenting me something. It comes to like my moon, I come for practice of art. What the world is. wọ́n ti sẹ́pà kí ẹ̀ka pàrọ̀ ẹ̀ka tó bá

médium. C'est qui bénédiction de pour vous, vous même vous savez. Dans la d'aujourd'hui, il y a plus de contrats, les producteurs sont partis, la piraterie va nous tuer. Ce sont des petits cocos comme ça se conta? l'homme des tiers, en est pour l'homme se suffit, avant de finir, c'est un